Evet bugün e, 3D manken üzerine hazır kalıp yaptım. Kalıbı direkt Pinterest'ten aldım. Pinterest'ten almış olduğum kalıbı direkt mankenim üzerine yerleştirdim. Şu şekilde göstereyim. Burada görmüş olduğunuz gibi yanlar kaldı ve iç dikilecek. Dikilecek yerler kaldı. Onu da göstereyim. Serbest dikişimi aldım Arka yan boyumu seçtim. Ön yan boyumu seçtim. Bunu buraya diktim. Arka iç bacak, iç paça boyunu seçtim. Ön iç paça boyunu seçtim. Enter. Simülatörü çalıştırdım. Evet. Burada bacağın birini diktim bakın. Paçanın birini diktim. Şimdi diğer parçayı dikeceğim. Yine serbest dikişimi aldım. Arka ön yan dikiş, arka yan dikişi birlikte diktim. Ön iç boyla arka iç boyu birbirine diktim. Şimdi yine simülatörümü çalıştırdım, dikişler yaptım. Evet harika. Görmüş olduğunuz gibi dikişleri yapmış olduk. Belimiz nasıl? Belimiz de güzel. Hiç düzeltmelere falan hiç gerek yok. Her şey güzel. Harika. Yani kalıp yapmasını bilmeyenler bile artık kalıp yapabilir programı kullanmasını bildikten sonra kalıp yapmayı burada kalıp yapabilir. Çünkü kalıp yapmadım ben. Burada hazır şurada göstereyim masa üstünde bilgisayarımdan ha, Pinterest'ten mesela bu buradan bir tane kalıbı aldım. Direkt mankenin üzerine giydirdim. Burada bir tane daha yapmışım bak. Bu da başka tight. Bu şekilde. Telefon numaram 0545 317 3945. Bilgisayarla modelistik, yer ver eğitimi ve 3D programı eğitimleri vermekteyiz. İlgilenenler bizimle iletişime geçebilir.